الو الو مساء الو على اي حد بيشوف مساحه الخطا اللي موجوده في حياتك معناها ان انت عندك مساحه تكبر في في الخبره وتكبر في في علاقتك البني ادم عنده لانه بني ادم عنده مساحه مكفوله وتحق له الوقوع في الخطا وقوعك في الخطا واعترف بيه الاعتراف بخطأك مش معناه انه اه ما انا عارف ان خطأك معناه ان انت بينك وبين نفسك تكون عارف ان انت اخطأت ولو الموضوع مر مرة اخرى يعني نفس الحكاية حصلت تاني هتقوم باتخاذ قرارات مختلفة معنى كده اني انا اتعلمت من الخطأ بتاعي مش معنى كده اني انا ندمان على بلاش نستخدم مصطلحات معقدة نستخدم مصطلحات صحيحة علشان خاطر نصلح حياتنا ونصلح اني انا ما بغلطش ما ينفعش فكرة اني انا بحاسب نفسي حساب عسير على الغلط ما ينفعش فكرة اني انا بجلد ذاتي على الخطأ كلنا بشر ومن حق البشر ان هو يخطأ don't fight it don't resist it اعترف بيها واكبر ما تكبر بيها حياتك هتكون احسن وهتتطور معنويا ونفسيا وروحيا وكل شيء thank you